Repetition är kunskapens moder. Ett talesätt som gäller inom uppfostran, även trafikuppfostran. Det gäller att i tidig ålder börja lära sig trafikregler och beteende i trafiken. Barnet lär sig mycket genom att härma föräldrarnas beteende. Även aktiv rådgivning och vägledning är viktiga medel för trafikuppfostran och hör till föräldrarnas ansvar. Redan när man rör sig i trafiken med ett litet barn är det bra att förklara hur man ska bete sig och varför. Detta ska man fortsätta med när barnet växer upp och så småningom blir självständigt. På så sätt kan vi själva få vara lugna när barnet en dag går ut i trafiken utan föräldrarnas ständiga närvaro. Repetitioner bygger upp muskler, även tankemuskler. Att tillsammans gå samma vägar vid olika tidpunkter, om och om igen och upprepa samma trygga beteende är den bästa trafikuppfostran en förälder kan erbjuda sitt barn. Upprepade trafiksituationer och konsekvent vägledning och beteende ger barnet bästa möjliga färdigheter att agera tryggt. Pappor och mammor är viktiga uppfostrare för barnet i trafiken.